ભારતીય રૂ બજાર પણ ભાગ ભજવી રહ્યું છે ને આપણે ત્યાં લોકલ બજારમાં મને પાંચથી લઈને દસ રૂપિયાનો સામાન્ય સુધારો થયો હતો બીજી તરફ હાલ કપાસનું ચલચિત્ર સાવ વિચિત્ર છે કારણ કે કપાસિયા ખોળમાં આજે ગુણીએ વીસ રૂપિયાનો સુધારો હતો કપાસિયા સીડમાં સ્થિરતા હતી સૌરાષ્ટ્રમાં કપાસિયા છસો ચાલીસ તો ખોળ પંદરસો ચાલીસનું હતું ને કડી બાજુ સત્તરસોના ભાવ હતા તે ઉપરાંત વાયદા બજારમાં જોરદાર તેજીના લીધે ભાવ વધવાની આશા છે જ્યારે ભાવની વાત કરીએ તો તેની ક્વોલિટી મુજબ તેરસો પચાસથી સોળસો પચાસ ફોરજી એ વનમાં સોળસો સિત્તેર સુધીનું માનમાન બજાર જતું હોય છે ને ગામડે બેઠા પંદરસો એંશીથી સોળસો વીસના ભાવ ઓફર કરાય છે પરંતુ વેચવાલી લેવાલી બંને પાંખી હતી ને ખેડૂતો પણ હાલ વેચવામાં રસ લેતા નથી આજે રાજ્યભરની આવકોમાં ખાસ કોઈ વધારો નહોતો ને બધી આવક મળી એંશી હજાર મણની થઈ હતી જેમાં સૌરાષ્ટ્ર અગ્રણીમાં ચાલીસ હજાર મણની આવક સામે સૌથી ઊંચો ભાવ સોળસો સિત્તેરનો હતો ને જો વાયદા બજાર ટેકો આપશે તો ભાવ સત્તરસો પ્લસ જશે તો ચાલો જાણી લઈએ હાલના કપાસના ભાવ કેવા ચાલી રહ્યા છે તે બોટાદ પંદરસો પચાસથી સોળસો સાસઠ મહુવા અગિયારસોથી પંદરસો ને ચોરાણું ગોંડલ બારસો એકાવનથી સોળસો ને છવ્વીસ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 જેતપુર બારસો પચાસથી સોળસોને પચીસ વાંકાનેર ચૌદસોથી સોળસો ને બાર રાજુલા એક હજારથી સોળસો ને અગિયાર